baleta gani taxi ngemundu ogisasulira omusolo nebagikanyuga buli muganda yayina emundu munju they heavily armed bagenda okuyiga bagenda nemundubayigisa omugemera wala uganda akuyita mugemera walamugemera wala so darafu kakati bino ebintu byonna bobyanalizinga kyova olaba nti bano abalwana ekintu kyabalya dda hmm. nabagamba nti buganda eyise mu mitendero ena fe political scientist mm. ena ogusooka twalina muwawa ensi buganda bagitanga muwawa mm. abawawa basajja bampi balina enyindo nene abo be bawawa bwe twava mu buwawa nga yamasaza asatu kyaddondo mawokota ne busiro netugenda mu buganda obuganda is a band of different things buganda is a nationality olwo tuyingiddemu akamawanga gemba gambye kiziba gundi Mm, busoga ni tuli under one administration we speak the same language but differently ne baba kunyenya baga ndi olimu kalinga ako munabuddu obambi ekibufo ngekyo musese okoze ekinga omunna chagwe baba logo mm. so this was descriptions kati abazungu kye baakola okuzimba uganda abantu bwe bagwira akabonero ddala baba bagala ebya federal sahale johnston bwe yajja wano yajja n'ekiragiro not to allow uganda to disintegrate into small states olwo bungereza eguze bungereza uganda yagulangule mm. yagigula ku germany n'ekiwa ekizinga kyayo herigoland the herigoland treaty bungereza yakwata ekitundu kyayo omuli amafuta kiri mu north sea nakati kirimu amafuta mangi n'ekiwanyisa germany n'egikiwayo n'etwala buganda which means the british boat ensi bagulangule that's why they did not negotiate with anybody in the nebalina nebagamba lwaki tetugula buguzi kakati mu lukumi mu lwenda munaana bungereza yina omuntu gwebayita kamisona high commissione wa bungereza mu nsi gyebayita buganda hmm. protectorate kakati mu lukumi lwenda munaana the high commissioner of britain to uganda became governor hmm. independence ya buganda nevaawo nti abadde omubaka wa bungereza mu uganda kati yakufuga tewali consultation ensi baguza engule ensi lagigula nakugamba nti katisooka omukazi wewaka akwatira hausigala okubulirirwe eh. takyali hausigala oyo mujja wawedde emirimu status ekyusa ekitanda kyokka kyekikyusa wakati womukazi sente yekola webayagala webaganda bagulangule that's why abo basapulo kagwa sibanenya nze nenya bamayika bamakubu yabo basoma mm. sapulo kagwa yali tamanyi amawulire yali gajewa mm. tibuganda baguzengule abasije bekulia uganda uganda bagulangule mm. they swapped their island rich in oil nibajiwa germany germany leta kubanga germany yali amaza carlo peters yali amaza kusaininga endagano mwanga yali alowoza nti if you get an imperial power omulala supplywing wemundu thats why abajamani mwanga bwe yadduka nayitira etanzania tebamuwaayo hmm. aa olwa germany interest the germanis abajamani ate mwanga bali bamubulidde nti abangereza bwebakuba muesasi badduka ti abajamani bebasinga okulwana yini kakati the moment you fail to understand that type of history hmm. how buganda has been transforming abazungu baalya buganda ngaomusota baguli eggi negulinuunamu enkoko neyesigala nga ebiika tulina abafaanana enkoko eziri ku magye omusota gwe jajjamu egundi eh, eh, nga banuunamu eh, enjuba bakyalowoleza mu buganda eyedda bakyalowoleza mu buganda simanyi okuzza buganda ku ntikka eyaawa eyagulibwa kwata sente oziddiza abangereza thise historical polio bwaba yakuba omwana ne bazuula eddagala lya polio yeetawona era mwananeewunyiza neŋŋamba mm. nti singa ababbi bano abagamba nti omuntu omumanyi baagala kunsiika kawuka ako mm. baagala kunsiika go ndi bagamba nti mm. okuwona omusajja ono ku tivi ne rediyo tukamusiige kubanga ajja kumalanti bwenna mwenna ate mukola fefenna batutwala mwaisolation erediyo eh, <laughs> bayiyiza ne bagaa nti nomumupa tufuneyo mupaka paalamenti omutu musiige miliyoni bisatu akkiriza tukamusiige paalamenti eggalewo ntambula nenyondo kati nasidi omunampabire wa pulezidenti temwijja kansiiga nafuna loni mu pride microfinance kwekutandikawo kawote erikano kyewerariikirira nze naaba ekirina twafuna looni eh. awatali kyapa eh. oba motoka eh. ekikulu kya byonna okuddukanya bu bizinesi obuyingizawo ku kasente buli lunaku oba buli wiikiitabanne mu lukiiko lwaffe olutera okubeerayo buli wiikifuna zilooni z'ebibiina ku limu ku matabi gaffe 34 ne woofiisi 1 mu ggwanga ku pride microfinance enkulaakula naayo kwe kwesiima kwaffe pride microfinance erabirirwa banka enkulu eya uganda kyotereka naffe kikuumibwa era ne kirabirirwa aba deposit protection fund eya uganda webali okutukubirako ffe wanuko annabel international school tusomesa abaana okuviira ddala ku nassary primary ate nga tulina n'ebisulo tusomesa ebyuma nga keyboard gita saxophone flutes n'ebirala bingi nga kwogase n'amazina aga buli kika gwatwetaaze tusangibwa entebe kitende ne naalya oba kuba ku namba zino 0720152233 annabel international school pride in excellence osobola okukwatibwa obulwadde bwa covid-19 bw'obeera okumpi n'omuntu abulwadde anti buyitira mu mazzi agava ku mulwadde era oyinza okukwatibwa nga okutte ku bintu ebiriko obulwadde buno ate naawe neweekwata ku nnyindo ku mumwa oba ku maaso naye bw'oba omanyi ku muntu yenna gwe weekengera okubeera n'obulwadde buno tuukirira minisitu y'ebyobulamu oba ku baku mwenda emu mwenda tonsemberera beera ewaka teekawo ebbanga Absa Bank Uganda etegeza bakasitomaz baayo ab'omuwendo nti amatabi ga Absa gano wammanga gajja kubeera maggule okuva ku ssaawa ssatu ez'okumakya paka ssaawa mwenda ez'olweggulo okuva ku bbalaza okutuuka ku lwokutaano Kampala Road Entebbe Road Kitooro Lugogo Ntinda Bugoloobi Kansanga Kawempe Kireka Mukono n'amatabi gaffe amalala agali mu bitundu ebyo ebyalo mu Uganda Stay safe. state banking absa bank limited erungamizibwa banki ya uganda enkulu btfama yekuba ekinta buli kyomuziki rfm ekiyita buli kyomuziki tukyaliwetolaba hmm. singa ne musirimu waaliwo ababbi ne bagaa nti kontakit yo bwoba ofunye tukunoonya kontakit yo hmm. ha ensi teyali kaabi eh? ngaomukazi eyafumbirwedde omusajja omulala ate kontakit yo nga babbi kakati kankubuulire ebintu byabano ekibyonoona byonna lak tebamanyi kupulaninga mm. theare not change agent mm. I can, you cannot tell people nti mukule gundi nga baigalidde ewaka nobagaa nti mugule gundi ezo masiki nze masiki ezange nazitumiza butumya buno enyindo sisa eru eh? zino ziriwo kati tosisa sisa katola gamba kule ndi nakugamba ndi samba la gambutus eh gambutus enkubira mutima ayi collapse mm. du du du a ah. <laughs> si jamba langa ko era nagenda ke wa brain white eyo je yali mm. mulabi olwalira nga bamugamba nti yawezeze emyaka banne nga bamu bamugira nagenda ke yewuwe nazinyamba zanezi eri je yali akose uh, foundation yes zisobola kwambala gambutus kambutuse nkubira mukifuba i cannot mm. kale nazino eziriwo zino nze sisa ate kati weralikirira nti bagala bukusiiga tojja kuwambaategedde <laughs> naye ani ali mu lukolo eh, olwokusiigakino ekintu ekigenda kuggwawo eh. must learn how to exist nti abantu bawano tebalina bwongo kakatereeza kino ekibuga bawaako hope mwesije ebiliyoni tano mm. eza uganda mm. to beautify kampala inichogam emiti gyonna gyeyasimba gyakala mm. pasikalamu yenna bamulinyamu this is what the kampala leaders abagala okubba sente theyare doing if you want to preserve kampala okola ebintu bibiri one kampala ezo pasikalamu gwokoze muteekeko metalic mm. metalic fence ate nga yamasanyalaekuba omuntu nagwa wali nafirawo Ah, mugakola nga babukubinodde hmm. eri hmm. omanye enkuma gye bakumamu amazike amazike bwe bagakolaomuserikale eh, okunkuma eyasooka nga bamugje mumazike hmm. ne mugagulwaki bakugje mumazike naa nti anti batunolidde omuntu asobola okukuma nabula eh, mazike naye atiyanyamba nnyo eh. kuba ati yagenda tayagala kuvaawo nze waliwo omuserikale ajje wange nayagala okuvaawo omwejentoman but not provoked do you cannot provoke me we fight I'm arrogant I'm, I have integrity hmm. kakati eh, ekyo kitegeere nti egindi eboswana bategeera nti amatala gebateeka ku nguudo abantu bagabba ngaagawano do you know what they did mm -hmm. bakwata emiti egya pulasitika ne bagiteekako amatala gulinyoke nagwo gulinyoke nagwo waliwo ensi sijja kujogera ngabantu bayo tebamanyi kusika mazzi ngaamaze okweyamba bwe kyebaakola hmm. kati system bagiteeka ku luggi eh, ofuluma nayengaliagala oluggi eh. amazzi erigakolaki kubanga tubuuza wat kati omuganda yeddira enkebuka omwana bwapama amukwatako ati tasula ku nkebuka tasobola yes. kakati fwe bachange agency we see it naye ababbi tebatuyita nti kampala one buli wotadde teekawo fence kubanga bwemuba mupulaninga tikakati fly overs eziri ku makubo ziriwa genda esouth africa nga kakati olaba lwaki oluguudo luno olwentebe ntebe highway terwakaabantu tebalwagala teriko petrol station ewaka bujjo tayitako okuyita kuola oluguudo olina okuba ne fulutanka tekuli petrol station, ni waka, teru, edward psychology anti kakuweddeko naddawa hmm. olina kudda kajansi olina kudda eno ye sayansi walo tikuli perostation mu mawanga agamu kati ngeekyo ekibaati kyentebe tugeze kituuka entebe singa obula okolaki you must drive to entebe and then turn hmm. gundi nothern simanyekakati ono ayiye sente alimba abantu abantu tebaliimu nti enyanja efuladinze ee enyanja e lake victoria yatandika okufuladinga mu 198 era eyali gavana kaise bero e, e, gwe bagulamu gundi port bero nawandika n'ekitabo nti enyanja infact what i didn't know nti wano ekitugulu tewaaliwo e, e, oluguudo lwentebe lwayitanga eri amini yakola kitugulu abajja mu oau balaba enyanja enyanja yeyoza mubuuza abavubi abavubi balina olunaku enyanja lweduduma enguudo zonanenezidda ku lukalu enyanja eduduma yeyoza buli kintu kyonna eringa yezibukulakakati abo abasoma geography tebasobola baprofesa tebamanyi nalibe musajja wa miaka nkaga ngaweddeyo mm. kakati enyumba ya hamu tugenda jimenya naye agun tugenda jimenya amazzi ah, bwegana ayongera okujja its the river that is expanding global warming amazzi nyanja naye kisumu bahamu sibe baliyo mm. naye mwanza sibe baliyo nani sibe baliyo once the problem becomes global kubanga nalabi ate kisumu kiri wazi why did museveni fight this issue nti siri mu ddogo exposure negindi gyali negindi gyali nebagaa nti waliwo akatabo akaita great ponds abantu bali eh, eh, eh, balwanira ebidiba ebidiba nga birimu ebyenyanja bingi kati ebidiba byenyini birwala sirimu yenyini musajja alikyamadi yawandiika hmm. asipuleyan ah, ekwensi yawandiika akatabo ako predicting ekya sirimu yagamba nti the great ponds ebidiba ebyamaanyi naye abeeno abyalo byali bibiri ebirwanira ebidiba bonna engegende zirwala abeeno ne bafa n'abeeno ne bafa kati abeeru ne bagala tugende tuteegule bagenda okutuuka eri nga nabo bafa nga nabo babadde balindiddeko dde eno the great pondis naye abawana omwava asoma mwafu tasoma mwava era bwaba asoma bwati nalaba omwana akaba nga teyanywedde mata nazirika hmm. to think you must be comfortable thats why the thinkers mu nsi yonna aba developing ebyamagezi ba monks the monks and always in their monasteries ba monks be baliwooza nga batudde eyo eyabatawanya eh, uganda ba mafia be balowooza wiiki bbiri babadde ku bintu ebyo tamale mirundi ne how to reform their movement kakati gotereza kampala abantu tebanadda ozimbye mugundi mumwala badde nebagula poloti nolaba omusajja omugaga atalina magezi kyobulaba bigwa ezo nzige mane ezo sente zika ebisani byenzige nozimba kalina kumi na musanvu etayimiridde ku ttaala obutayimbwa buli bwebuti kuba agirambula kiro kabigwe bijja gwanyo walaba ekizimbe roko kyezimbye nekigwa walaba mm. ekizimbe kya hamu ekigudde bo babeera uhamu omusanga wuno abazimbi be bano babirambula kiro kuba sente zakamiro zababbi kati babiwanise kalina munana mujja kufa linda musisi mujja kufa oti mbigendamu kino ekibuga e katonda kyaga nti mukidduke bakitani ekyo eh, <laughs> bayimbamu oluyimba eh. babiloni babiloni ah, siramu ansinzizza ekibi babuloni babuloni mukibuga mukidduke ebizimbe babuloni ebyo ebizimbe babuloni ebyenzika ebidduka kati babuloni bigenda kugwesawa yonna babuloni babuloni mukidduka ekibuga babuloni babuloni ebyo ebizimbe babuloni kakati nina yisuzi bbiri empya hmm. Hmm. one nabagamba nti pulezidenti ngaagenda okulitayiringa ajja kududumya eggwanga hmm. museveni ngaadudumiza ggwanga eh, kulidudumya atya museveni takolangako lifoomu zinga zakoze katianti nabagamba nti fe abali obuzaava nti eh. muwala we lwafunye olubuto omutegeera hmm. entumbwe eba tekyemiimanga bulijjo eh. atunula ku ntumbwe totula ku lubuto entumbu eba tekyemiima ah, ah. eba esagala sagala eh. muno omanyi oyo yalufunye eh. naye tanakola lifoomu ziyakoze eki eh, museveni takolanga lifoomu zinga zakoze kati ziri quiet but threatening abagezi ffe tuziraba okimanyi tulina owaliveni osolite mupya okimanyi nti igig yagenda tulinda oh, mupya okimanyi nti inspector general police kayikula yagenda olabosnaye ocula yalimu tumukunde mm. akwatiddwa yateredwa okimanyi nti kasiri eggwanga yak aa ah, ah. hmm. kapa egenda nekwata emmese bweti negita netambula naye ngaekyagirinaerigiddamu testing yayo eh. tumukunde abadde ayina amanyi aga nti nze consultation gundi zange balakisi nagundi ngaga nti amaje aga nti abange komuledi ewange bazinzeeyo wwa nnaku ssatu nga takyasobola kutambula nebamugamba abasajja nebamugamba nti leetayo abamaje abakusinga bakuyimirira teyafunyeyo nomu bamukwata nemupy ogu oli one vision kabusinga nakuba nti abaserikale abagenza omukwata mean looking nti bunafu ate butwala butya kamanda kasire gwanga yatugamba nti banaye bankutte mirundi bankutte zalina saawa mwenda kasire mubulire abantu bonna nti bankutte ndi nembwa yange kugeti embuya waliwo yagendeyo kasire wamuzemuno mulyanga ayogera mm -mm. Eh? ezo chenje ezo zita zakuzanya kakati mbagani tituina ndi lukutana ba mujeno lwa mperi mm. gundi ne ba mujeno yero kutana ba muteka mini sije mujenda gwe tujenda mujenda sije manyi from hey. mato ne jana tuchemba ogena ministry of justice he wali relevant tumwebaze spokesperson wa government ba mujenda chenje ezo muziraba gozi tubulira kati eh. mbadde sina sije Ah, mwandera nalwana naponye bakyusa ba, ba, akawunga bajen ba ono bana bavuka ne babba sente 5 billion ne baziba mu banka ba nabalagira bazizeeyo akambu wa de yatidde ku 7 omusajja yabba excavator empya najiba mu ministry ya agriculture ngaajiisa mu kitongole kino ekya oyo lagu yakwatibwa lagu abadde akwatibwako lagu ah. abadde akwatibwako ah, kino ekitongole ky'amasanyalaze lulo osolite yalagidde babakwate tebanna bakwata lwaki nawulidde n'omulalasuspendinze oba muyiisa oba ani gwe baagala okukyusa eh, eh, oba ani eh, kaka kibuyaga mutwala ekiduduma kaka kimutwala ekiduduma kiri mu state house eno volukano ewandula muliro nedda omusajja nze nababuulira nembaga nti purezidenti agenda okulitayeringa ajja kuba mafiya yonna agimalewo kuba bwagirekawo emunoonya omukulembeze mwe temumumanyi omukulembeze mm. temumumanyi mm. kayanja bwe yakuba ababbi yamuwa mulimu ki yali waze n'ayitawo castro omusajja yalwana eggulu nedda n'alwana mu angola yamugaa nti yabbya enjaga mm. kankukuba entirabirira abaana bo why he was going to retire alekere muganda we ekintu kyokka wano kyotazanyirako abasomize baaluka ekintu kyabwe mm. ase kula eddagala mu ssabo tasuula ssabo mm. ate aliko ekisire era gaba gali mwenvunza gagali awo gakuba byebajagala ombukundi yeyandeeta wano abasawo abaganda bokka bebasasula abakoledde makiveri yakugamba nti eprince tulimu comfortable abantu bonna bakuyamba okujja mubuyinza obasalako emitwe museveni tasalako mitwe akuwa muguwa newetugenda wetuge <laughs> niwanga yowaserefu museveni tatta Museveni does not believe in political assassinations. Hmm. Mukwano kwanga otafire ne bamujja mu justice ne bamutwala mu East Africa. Nge nsege nda kola reforms. Ekiduduma. Kiri mu sekta. Kada gaye kaya kiremeseza kimunyenya bwabe era okimunye ye omanye kada galinga kana katike ketuita kalima njovu. Mm. Enjovu buli wekerega mu bweti enjovu nekerega mu kakajiita mu matu. Ate akasisi katte enjovu omanye ti akasisi katte enjovu. Kajingira mukutu. Nekende bwe mizijo nane yeyasa. Kasisi bwe katika tenjovu. Mm. netuina katiba kaita akalimanjovu mm. kadaga chiduduma naddawo kadaga ni chiduduma naddawo kakati nabagamba jo mm. ndinaiba naye mumulowooza nti kabuli esobola okuba empaka ne kofini ah, ah. E, e, kabuli emira kofini kakati kadaga tavaawo palamenti kabuli era nazino sente zimwijjemu america okwewulamu imf nazo palamenti yegenda oziyisa kakati nti kakati executive bagintimiratinga nti watuswaziza nnyo mm. eh, mwami wanswaza nnyo kale wali nkutte n'omusajja abakazi bakemebwa mm. naye nonfulumye bweru nga ndi bwereere kati kate mm. ku mizigo nkyaddako muzeyi naawe waswaziza nnyo ababaka ba paalamenti kakati banaye mbakole nti okunyisa sente ezo livuuka ebbanja mu uganda likkirizibwe miliyoni kikumi buli mbaka paalamenti kababamalimu akajanja luli atwala ntono kati buli omu atu eh! okuyisa sente za watuswaza nnyo ku mizigo mwami tewaali nkubidde mizigo kunyambula ompale obukadde abiri ate okutte n'akasajja go wansukako lwaki onyambula nontaa eh, eh, kati awo mu nyumba tuveewo wanswaza nnyo tuve ku nyumba nga neno nanyini nyumba amanja emyezi mukaaga <laughs> nfulumye nti ebyenda <laughs> sigale wano palamenti mukisanzeewo mm. kabbuli yokabuli ekutule butunulizi speaker ah ah parliament iyo nate wawabiro bako nagamba omulamuzi nti no mulamuzi asesa mm. yagamba omuntu ataliko bulago naga nti bamuhangi ngeruzira bamusibe mu omugu atataliko bulago parliament ne president ebiwabiro mm. kakati nze mbagamba nti sente ezo zetuwewo zetujja zisasula okwewola si kibi naye tuzitaddewa nti mu udb infact ekitongole ekyo bakiyitangani ipad tuze bakiyitanga ipad ekitongole ekyo bakiyitanga batya ekitongole ekya udb yagwa nebakwata sisi zabantu netuzigula nange banguzako enyumba hmm. ekyo ekitongole nga udb egudde gyetuba tuzaawo ucb uganda commercial bank bagitunda biliyoni ana mu ttaano nga gavumenti egitaddemu biliyoni kyenda kubanga abantu abanankati bagana ogitu bagana okusasula abaka palamenti naki abaali bagyewozeemu nga ne mu amerika eh, ku akawunti yaayo kuliko miliyoni za dola bbiri kuliko mukaaga kigunda olwagikula yakwata zaabwe naye bagitunda batya ne badda pulezidenti ne bamugamba nti kampuni eh, egenda ogigula bagiyita westmand asia n'alinya ennyonyi ne bamuteerawo westmand land ziya kenya yamoyi yalowooza nti malaysia tugamba mu press conference nti njagala ntambula ne bannamawulire babiri nembuuza lugonda yali mupresidensi owaayi tugenda dde ntya ah, ndugu ebyogire obirinda ndendugu ndooza ti yategeera luvanyuma nti ababbi bamufezi hmm. baateeka pulezidenti mu nyonyi nga kampuni gyagendako eyemaleza ndala bakyusiza westland asia and westland lands ye kenya yagula ucb agenda maleza nga bali baseke e nairobi tosobola basajja bano tyinzamafia mafia kakati tulina kulwana thats why iam saying nti banka zaffe zebasuula obusuuzi nekikkirizibwa palament masipronounce itself banka yasuliire eddewo eya kurane eyabakiga eddewo bebalwanye eyatefe bagisokolera bokka abemengo bebagisokola bakola kikampuni emengo ekyabavubuka kyekisokola banka nezigwa nebwe munatuvuma ate mugenda tujjakoki buvuma nga nvuma ndiawo kenalyako ewamu emere nga nsoma you cannot attack me i just expose you bate nekubira ddala naye kati kumaky abaana bange bakeddeku nga ntomwongera dadi tomwongera munange tomwongera <laughs> bas kati ate abaana bo kasita boogera kulese wini abaddeko bakedde ne bagana dadi tomwongera wamukubyemu ako kamuma ate baba tanayogetayinayafumyenafuma kasumba mbugu bajjamu engatto buli kaseera nebateeka munayeye <laughs> ategeere eh. katikkiro wa buganda mm, ekyo eh, nja kisembyayo hmm. kati waliwo lisiti bbiri zinkubi enkyukuli hmm. gavumenti ya rwanda hmm. efulumiza lisiti nga yeebaza mm. abantu abagiyamba mu coronavirus nguddewo ekigo eh, bweta bafeeke minisita wa uganda yawayo akakadde kamu ali mu finance akadde ole e rwanda minisita omulala yawayo dola emitwalo nkaaga eh, ntidde museveni ayina abasajja wano tebawaawo kantu eririsity odduka ndoooza kagame oba intelligence ya rwanda yegiwaddeyo eswaliriza baminisita bawano eri awaddeyo emitwalo ensanga eh, ejyadoola eh, olala eh. nawaayo kakadde kakadde minisita ali mu finance oba ye waabwe bajjemu ba, eh, eh, eh, eh. abali wano eh. nga bawaayo eri nkugambye eriko omukono gwa meja jeno mugambaje yebaza bannauganda ababawadde baminisa bamuseveni bonna miliyoni emu miliyoni mekaitels you nti have invested in rwanda bo balowooza nti bwegimunyawano bajja kuddukira erwanda hmm. yes eh, eh, eh, eriristi yeralikiriza nga wano batuwako buswazi ate nze bwemala ejogere bemaze okutuuka ewa pulezidenti mm. ne bwonsalako omutwe yatuuse dda totawaana tokuba simu yange mwana wange mm. mirundi totutta aa ah, ah, nze sikubirwa simu ebalongoeba yatuuse dde ewa pulezidenti erogeno eh. kyogerako nga kiwedde kati nze onsalira bwerere mutwe lisi endala gyenalabye nenewuunya hmm. omanyi mm. bagambe batwala mosoni wasendawula mm. nabagaa nti if you want cannibals on the village throughout the dead body mwegalire tejjukira nomwana owolukokobe nti basala ente embuzi ensava ne bajoca hmm. ngaolukokobe lusimbye mwana enjala bananga hmm. enyama yamwenge esirira nga tewali anyega <laughs> neluva ku mwana luli enyama ne balufumita bwobanga oli mubbi wakwe kyaloba radio negaali tokuba mukazi misana ayogera oyagala kunzita kyova obba egaali zabantu notema ate todda mukazi wamubbi takubwa Eh. akana kakuitira mukazi womukomusajja omutwali mukifulu kwo ino kubera ne sente zokagulira pan nkuwabire nkuwabire mbagambe <laughs> tata gundi mugambe njo badde mukifulu kwa ne mukazi we eh ani wali omwana omusajja yagenda yefudde omuko mm. kakati omusajja bwadda bwadda akana ne kogera dadi oyo anko ne mami bamenye ekitanda kyo omusajja nabuuza muko mubadde mulwana nga mulwanira <laughs> omusajja omulala yekweka mukitanda wansi kweza ekyana kimulabi kyagiranga bwekitula kiraba amaaco kiraba amaaco eh. omusajja nabuuza kyoki kyokyolaba amaaco <laughs> nalingiza wansi wekitanda lodiyegeyalialimuli <laughs> abo abaana abatawoberedde enjalaso eh. tebalimba kakati eh. kasitawepankapanga kuba kakati nekagamaina intelligence emugenderako hmm. i cannot believe that this list was done by the government of rwanda mm. it must have been done by an enemy of the government nalaga bonna abawaddeyo erwanda eh. ku bya coronavirusnaye nga bali mu milioni zirza dollars turwanda hiye tebayina kyokka nga musebeni aliwanaye wange bakanyuka bikanyuke eh. kakati bandeetedde list ey'abantu abagenyi abafunye abafunye enkoko embizi na biki ne farm eh. nabaga nti moses ali yawandika mukitongole ekyo nabaga nti ente zange nazitunze ku yidi munguzeyo bisatu yasasula bateyasasula lwaki abali kusenda wulatomu nalabye ekya nebunyisiza omusajja yabba ebulandi nyu escavato omulimu wamaanyi nyo ali mumpiji wano muwakisaawo naye kasa purezidenti yakwambye bamugambye nti aa museveni nakalema yamufiisa bano balala bajja yatise escavato kutwera nga yesa sulira neyita mukafi najikanyuka bajisanze kumacha mu ministry ya agriculture mzee tumukubire ko mungalo omubbi ali kubuluka enkekati kubanga atabusuma ekiduma ekiduma ekiduma kiva mu state house bagambye corona virus yatujirira omusajja ino budde bungi kati ataawulira mirundi Nibu eh? wabai inachagendo kukola. Mirundi naatandika biribi imirira. Kati kwali. Eh. Mirundi suno musari ya magezi. tiluachi yaani kakati ba agency wawe towa ule bagama mirundi ba mwade sente this mm. money nziruani demiaka msambu job loss nakano kola elati ukundi ya bagambi utafiri ba mwuziza tekala kita ya mirundi na utafiri mbuna bagama bwemba mwuzo gula mirundi mungudia mirundi ababanja ishi ntuwechi mirundi uwe kumachaje mirundi uwe gulo yewe nkera mirundi ya ina integrity nze jengena nengira yu ayina ekonkoma lyo liraba hmm. singa lyalisinga lyali mumaje lyalibadde sajja buli omu limala kunyeenyaawo alinyawolisisobola okusinga omuti goloza ekonkoma lisisobola okusinga omuti naye limala kugunyeenyaako lyava oba gugwa ebintu ebimu omusajja awandika ekitabo emyaka bisatu muataano bc gundi eh, eh, genoswanzu yagamba nti nebwoba otambula nolaba ebinyonyi nebigenda sooka otte ku bigere pulezidenti kyabagamba sooka ositame olabe kikiyes eh. so anzi yakugamba kati endege yanga ziri mumuti noziraba nga zigenza omulundi gumotoka nti owonye okuwogganirwa mulimu omusota kati owonye kuwogganirwa eh. naye gwe omusota kugenda endegeya eh, kasita ziraba ku musota gumanyi kuwomerwa nyama gigendegeya kasitolaba endegeya hmm. nga zidduse mumuti gwekitegeere abasajja bakugambye nti museveni tumunyiriza meeting yasembeyo yatugambye nti mbakooye omusajja omu nagamba banne nti museveni azibina wa gravity kasa gravity ekuta ku nsi okolakoki tusigazi byetubye era abo bannamugwanya nze nabakubako ku lwomukaaga oyo omukyala amungi natuma omuntu naga nti tankuba alinde olwokusatu ebyo gwaye nti omusajja yali omukulu wessomero yafiirwa embuzi abaana ne balya embuzi wekinamba enyama yembuzi bwe yafiirwa nafiirwa ente abaana ne balya enti nafiirwa embizi abaana ne balya embizi bwe yafiirwa omukazi wessomero balyokya bategera buli kifawa nakitulisa naye olwokuba mutaddemu baasi nti baasi zijja sireka nsakiriza baasa ki bano kyebaba babasuspectinga nti mumwanyi noneka dda ku ssente minisita namugwanya adistributinga ebintu byakabaka ngaebya museveni tabidistributinze ebya museveni bizitowa nnyo ekibaganya e okukola ebintu credibility iwe noti credible mwagwamu dda ensi ekwesika omulundi gumu kakati baminisa abagwamu edda tewali kyebasobola kukola because they are doing these things uh, embuzi yategeera omuntu tewali kisolo kitegeera muntu nga mbuzi hmm. embuzi egitwala ku muddo ga nti egenda gisala era esimba amakuuli ogijjayo ku muddo era ejja esimba amakuuli hmm. yamanye efa ekiseera kyonna a god cannot trust human being kyekisolo ekyasinga otutegeera kisalibwa ekiseera kyonna enkoko ezanya n'omuntu Eh, naye etya nti ekyambe kiseera kyonna ente bwe ziraba omugagga ngaffe ente kasita okumawewaka omugagga atuse zifuuwa eh. omugagga wuuyaze kagati ate eh, era omuganda akugamba nti omulunzi wewala ategeera ku nte hmm. ente nga mukama waazo yafudde ziyinza nokugana okugenda ku ttale ente zyaniyaasi zyaniyaasi abaganda baali bazimanyi abaga nti tewali muganda yafa mumyaka gyataano nga talina mukazi muyima nga talina nti era omuganda yakugamba nga nti mpita mugaga ndabiraalo bya nti buli babwe buti ngaenkaaga egula ente ezaakali mpaka mu saazi twali tibalopinze provabuzi nga tetuziina ente one bakugamba abakazi abaganda abobubina obutono balwananga n'abayima manye abaganda bagala nnyo obubina hmm. era egimu ku mirimu abaziba gye bakolanga mu buganda hmm. kabaka abakazi beyabanga agenda okuwasa nga babatwala ni babawa bongo bakole obubina kakati omuganda nakugamba nti babuuza balungi nti owange tayita mumulyango kakati omuntu kalakita bwe basima psycology omutegeera hmm. nti kikyono kati ekimuyombya esaawa zino tekati atandisa okutundya beenemezi ah, ah. buli kimuntu obwakatikiro bwa buganda mm. kabaka owebweru avumwa era buli katikiro wa buganda akubwa semwogere yabawonera watono hmm. buli katikiro wa buganda atagala muliika yayokya n'ebyoto abawagizi be naye ekiggwosembyeyo tibakusibanga kukunatti kakati nze kakasa ntunuli omuntu abadde diplomat nintanda banga atandise okuvuma has a problem hmm. era nze abasajja bagamba nga nkyanya omwenge abasajja aba intelligence baga nti omanyi togenda gamba pulezidenti nti enya omwenga ku nyonyi nembagai nti ekyakimanyi bwe sinya olwasinga okweraliikirira kati obusaavu the changes nti omukazi owebaka omutegeera nti mwenzi changes zikyuka mbwe bisigo bikudde ebbeeyi lwaki ate tukyabyesiiga nga tugenda mukibuga lwaki tusiigira balo <laughs> ye lwaki balo tumusiigira ekitegeeza changes omuntu waliwo yeetaaga okuyambibwa waliwo katikiro ba buganda bamuyita mikaire kyendo yagenda naga nti mpeze dansi ngaliwo munamuli bamuyita jole joyi kiwanuka nagenda bubutasoma bwakintu dansi ye nga sikwizi gwayita dansi naga nti ekigambo dansi kitegeeza nankasa amuweze tabulu amuweze buli we bazina wonna katikiro nakomu nakola clarification nti amataali ne tabulu abyembaga si byempeze mpeze mazina gano agannansasaana sikwizi kubanga ozina n'omukazi nga mwekutte mulagawa bwemuvaawo mulagawa mm. nawera dansi kakati nekimuddamu joli gyo naddamu katikkiro tiera obutasoma bana ekintu mumutugirewo obutasoma kibi kati abamawulire nga bagala kintu alwanagane ne jolejo oyo munamawulire nebamubuuza sebo katikkiro owekitibwa katikkiro kintu yagambye nti obutasoma tewasoma kintu yawulyanga oluzungu naye nga talwogera very talented man ngaaluwulya nga mwogera naddamu mu luganda naye nga ye talumanyiddwogera kintu nagamba nti aa temumbulya byamajangwa abalalu babiri majangwa nenakirijja bali mukampala <laughs> kakati agamba jolejoyi kiwanuka nti yaani ye majangwa ne jolejoyi yalina akatabo kenga bakaeta matalisi nagamba nti bannange nze nzikiriza obwamajangwa naye katikiro ye mukazi wange nakirijja ate nga nakirijja ali muvundu nnyo <laughs> embuuza samulumadda kakati jolejoyi nateeka mu matalis opinion pol nti wamma abasomi bange mumpeereze kunze katikiro kintu ne, ne, ne, nze nange ani nakirijja omuvundu ennyo ani majangwa kakati obviousl jolejoyi yakidokitalinga Uh, respondentsizo nane zireeta nti katikiro kintu yenna kirijja jolejoyi yebbaawe majangwa eh. mumugaa nti okuvuma katikiro kintu yagamba mu masaza agabula nti wadde akajiiko tekaliddeyo bunyolo akajiiko kutaka lya buganda lyajja namusaayi liriddeyo namusaayi nkaaga mwena bamukuba mu kalulu amasaza gaddeyo bunyolo nagamba bamulinda omanyi buganda tefugibwangako bategeevu hmm. babanga kabanyi waggulu hmm. ogomusota ogomusota sipiika aluulinga okumanya abasajja webaali babi ben kiwanuka yamugamba nti nina omusango oguli kuluso agamba katikiro yali mulukikolo mumengo sipiika naye nina okubeera mu kkooti omusajja bagenda muwanika kalaba nagenda sipiika yagamba nti banange nga tutesa ku nsonga enkulu ezifaanana bwe ziti munaffe eh, gundi munaffe eh, ben kiwonoka yasazeewo kugenda mu kooti akomererwe nga byenda bawa nakomererwe akomere ne bamugoba mu lukiiko huliganism kakati eh, huligani mm, abo mm. basooka ne bakuwagira mm. naye bahuliganiza abo bebakutegeeza nti onetera okufuluma kati ffe temujja tuteeka mu lukiiko lwewammwe mu ntalo zammwe abantu kati sabakuba omubbi ate poliisi temwongera mu masasi emutwala mm. kumujjanjaba mm. fe munaffe tumulindiridde afulume tumubudebude bulungi kubanga abaganda bagana kigwanga emumbwa nga yakimanyi gwatanya mm. omwenge omusiraamu ategeera atya nti gwonya omwenge okuja nga mugunywa mwenna makubu yayagamba mbu bagoba omusenze ku ttaka nga mukazi wajjamu embuto ozimanyi otya gwatatwalangayo muwalawo mbu ekereziya egoba omuntu asamirira omusenze ku kyalo faza we ayingire kumi nebiri omusezi yamulaba dde agenda wa mukazi ki omusezi omulaba ova eno dde kakati kitegeeza kati omuntu agaa nti oyanywa omwenge kitegeeza nti mwawukana kubika guyinza okuba onywa kukwete namalwa mm. naye mukirabu okolaki obeeramu naye abanywi bomwenge bakimanyi nti kasooli atamiira atandika okuvuma ngaafuluma bwe mutamukwata bulungi afuka ate bwe mutamukwata apama